muy buenas tardes eh, para, Paraguay. Estamos eh, en, este, en esta entrevista. Eh, mi nombre es Daniel Marrero, soy parte de la dirección de la TICE Latinoamérica en el Centro y le dejamos la palabra a los compañeros de Paraguay, de, de Rosado Tobatí. Bueno, muy buenas tardes para todos. Eh, yo soy Cristian Núñez, presidente del Comité de Arte y Desarrollo Comunitario. Estamos ubicados en, Paraguay, departamento de Cordillera, en la ciudad de Tomatí, Compañía Rosado. Eh, para nosotros, eh, muy grato poder un poco hacer una, pequeña evaluación de lo que se hizo este, este año gracias a la, ayuda constante que teníamos del grupo de la TICE eh, tenemos acá a la señora Lilian, eh, que también forma parte de la comisión eh, como representante de las mujeres y yo representante de los varones. Para nosotros es muy gratificante lo que hicimos este año. no podemos decir que fue demasiado grande, pero sí hicimos algo importante. El cambio que queremos realizar y conseguir con los niños de nuestra, de nuestra comunidad, creo que fue muy importante eh, en miras a un proceso del próximo año. Eh, acá en la comunidad se había hecho ya hace un buen tiempo, hace como 8 o 10 años, una puerta en la, en la escuela. Se dejó de hacer por, por diferentes motivos quienes dirigían la institución. Este año nosotros como comisión hemos planteado esa propuesta de poder un poco de nuevo empezar a trabajar en, la, en el cultivo de las hortalizas para el consumo de los niños, principalmente los integrantes de la escuela. Eh, en forma general, de mi parte por lo menos creo que fue muy, muy gratificante, muy buena, porque no había eh, cosa más buena que ver a los niños eh, arrancar las hortalizas, limpiar las hortalizas, poder también ellos cocinar su propio alimento, que en esta situación después de una larga pandemia que tuvimos, volver a reactivar esas actividades en la comunidad. Eh, de mi parte por lo menos creo que también es algo novedoso eh, para nosotros. Eh, tuvimos el acompañamiento de los docentes de la institución, podemos decir que fue satisfactoria, faltan muchas cosas más, pero también se involucraron gente que también no forma parte de la comisión. Entonces, en forma general, creo que fue muy positiva la, la, la intervención de, de la TICE y la ayuda a la comisión para poder realizar la huerta eh, escolar. Eh, más o menos en forma general una evaluación, no sé si Yanili quiere decir algunas cosas referente a eso, porque es la persona que vive frente mismo de la escuela, que es la que siempre va a regar las plantas, a, mirar un poco cómo está la huerta. Eh, yo no soy parte de la, de la escuela porque no tengo todavía hijos en la escuela, entonces solamente nuestra, nuestro apoyo a la institución es lo que podemos hacer, no podemos interferir mucho en las decisiones que se toman en la escuela, pero sí eh, proponemos actividades que se puedan realizar en la misma. Entonces, eh, la propuesta que tenemos para el próximo año es acrecentar esa propuesta de, trabajo de cultivo del alimento sano para nuestros niños, porque ellos son nuestro, nuestro futuro. No podemos decir que no podemos pedirle un futuro si no le enseñamos nosotros ahora y queremos que ellos sean agentes de cambio de aquí a un tiempito en la comunidad estamos sembrando semillas que queremos que con el tiempo los niños sean los mayores representantes y que valoren lo que tenemos en la comunidad y sean los agentes de cambio que tanto queremos, Daniel. Eh, bueno, yo, yo, quisiera que la compañera evaluara, bueno, como partícipe del proyecto, como madre, me, me parece muy importante qué es lo que ella piensa con respecto a esto, cómo lo ve la situación. Hola. ¿qué tal? Em, soy parte de la comisión del Comité de Desarrollo y también soy em, miembro de la ACE la escuela. Así es que estoy vivo los de la escuela y estoy siempre participando más en la escuela. ¿Y, qué te ha parecido eh, ver crecer eh, toda la, todo lo que se plantó? Eh, cómo, ¿Cómo los niños han este, han de alguna forma crecido con esto? ¿Cómo, cómo lo ves tú como mamá también? Eh, ¿Y, qué, qué, piensas que puede pasar para el futuro? Y la verdad que algo, algo nuevo para mi hija, por ejemplo, es algo nuevo porque ella está en tercer grado y después de mucho tiempo vuelve a ver una huerta en la escuela. Entonces, eh, tiene mucha participación en la huerta y está aprendiendo. Y algo que se les agradece a ustedes también. Y creo que es algo muy importante y muy bueno también. Bueno, Cristian, creo que querías decir algo más. No, me refiero más a la, a la perspectiva que el próximo año, eh, más o menos una cuestión de error y cuenta nueva, más o menos lo, lo que no pudimos hacer este año, tratar de formalecer, fortalecer el próximo año, eh, comprometerle más a los docentes en esta propuesta, porque desde un principio habíamos planteado que, que no solamente la experiencia de cultivar sea para los niños, sino que también forme parte del aprendizaje, del proceso que los docentes tienen que enseñar en las escuelas para que los chicos lleven en su casa después. ¿Cuál es la intención? O sea, que, que ellos hagan investigaciones que ellos hagan representaciones, que hagan algo, que saquen muchas cosas solamente de la huerta, que no solamente sea una cuestión de plantar y consumir, sino que ellos vayan saliendo ya qué importancia tiene el consumir, por ejemplo, hortalizas sanas, que no tengan químicos, que no tengan eh, cuestiones que se adhieren al producto. Entonces, que ellos sean ya conscientes de la importancia del consumo. Entonces, el próximo año queremos de alguna manera eh, comprometerle a los docentes que en algún momento del año se pueda hacer una, una, exposición del trabajo que ellos realizaron en forma tanto en la, en la clase con el docente y también el producto ya que ellos están consiguiendo y que esa, esa experiencia lo puedan llevar en sus casas. Por lo menos un pequeño tablón tengan en su casa que ellos vayan cultivando. Lo que aprenden en la escuela lo llevan en su casa para, agrandar más esa idea de, del consumo sano de las hortalizas en la, para los niños. ¿Tú, crees que se puede dar la posibilidad de que otro, otras comunidades, otras escuelas visiten la huerta y de esa forma también se traslade el conocimiento? Yo creo que tendría que ser una cuestión de, ir y venir, eh, Daniel, porque también los chicos, si van a una, a una huerta más grande y ven más cosas mejores preparadas, ellos también van a tener ese pensamiento de querer mejorar eso tanto en su casa como en la escuela. Y que otros niños vengan, eh, otros niños que no tienen huerta, puedan venir a ver lo que ellos están haciendo. Entonces se hace una cuestión de copia eh, nosotros nos vamos a ver algo más grande para agrandar lo nuestro y otros que todavía no comenzaron vengan a ver lo que nosotros eh, estamos logrando para que se vaya multiplicando esa cuestión de, de, consumo, de trabajo mancomunado y aprendizaje por sobre todas las cosas. Bueno, entonces este, dejamos eh, la nota por ahora. Este, la idea nuestra es seguir informando a lo largo del año también vamos a ver si lo podemos hacer periódicamente para que la gente pueda hacer un, acompañamiento de cómo va el proyecto y les deseamos eh, unas felices fiestas, un feliz año nuevo, un próspero año, nuevo, pero próspero desde la tierra, desde, desde, desde, esa tierra que, que he visto que produce tan rápido, pero que requiere esfuerzo, requiere conocimiento, requiere... Eh, eh, dedicación, ¿verdad? Por Latiz, entonces, eh, les mando un gran saludo para todos ustedes y, estamos muy agradecidos de poder colaborar con, con la gente del Paraguay. Muchas gracias. Nosotros también estamos muy agradecidos, prácticamente ya tenemos todas las herramientas que la TICE ha, ha dado para la comunidad eh, educativa, todas las herramientas correspondientes para la elaboración de la, del trabajo de la puerta tenemos prácticamente ya todos los elementos gracias a, vuelvo a repetir, a la TICE. Entonces ya el año que viene no podemos ya tener excusa que no tenemos herramientas, que nos falta tal cosa. Ciertamente falta el cercado que eh, pusimos este año en forma provisoria, pero ya tenemos que ir mirando justamente, tratar de, eh, de comprometerle más a los docentes y a los padres también, para que esto sea una cuestión mancomunada. O sea que nosotros como comisión vamos a proponer la idea, pero quienes queremos que, que, se involucren más son los niños, los padres y los docentes. Así vemos un, un trabajo realmente significativo para todos. Y se, trata, entonces de tener el empoderamiento que tiene la compañera que está contigo, ¿verdad? Sí, muchísimo. Y también un feliz eh, fin de año para todos, nuestro agradecimiento infinito para, para todo lo que integran la TICE y ojalá que el próximo año tengamos buenas nuevas también para seguir trabajando. Gracias.